voici Ficou todo de esta canción siente limpio como el agua de estas hermosas montañas. You're suavecito, solo voces y una semilla. Limpio como el agua de la montaña, filtro todo lo que me daña y regreso a mi raíz. Despierto en mi centro limpio como el agua de la montaña, yo todo lo que me daña y regreso a mi raíz. Despierto en mi